саламатсыңдар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағына қош келдіңдер бүгінгі қарастыратынымыз сегізінші сынып физикасы екінші тарау заттың агрегаттық күйлері деген тарауды бастаймыз әрине біз жалпы заттың агрегаттық күйлері дегенді ә, неше күй бар екендігін және де ол қандай олардың қызметтері қалай өмірде күнделікті өмірде қандай бір құбылыстарды байқаймыз деген сұрақтарға жауап беретін боламыз әр тараудың өзінің негізгі оқу мақсаттары бар иә әрине оны білесіңдер ә, бұл тараудың да өзінің негізгі мақсаттары бар алға қойған яғни ә, сендер осы тарау барысында осы мақсатта көрсетілген мақсаттарға қол жеткізетін боласыңдар кітаптарында көрсетілген бір бір қарап шықсаңдар болады олай болса біз жалпы осы тарау бойынша кішігірім терминологиялық сөздікке тоқталатын боламыз себеп біз алдағы уақытта осы тақырыптар бойынша ағылшынша есептер шығаратын боламыз Э, сол кезде сендерге осы бір э, терминологиялық сөздіктер көмекші құрал бола алады деген сөз ары қарай кеттік жалпы агрегаттық күйлер иә заттың агрегаттық күйлері бізде біріншісі қатты сұйық газ әрине қатты деп жатқанымыз бұл бізде бір бірімен э, қалай орналасқан қарайтын болсақ молекулаларымыз тығыз орналасқан ал ол кезде потенциалдық энергиямыз кинетикалық энергияның не болады екен молекулалары үлкен деп қарастырылады екіншісі сұйық сұйық кезде ә, жалпы молекулалар қалай орналасады ә, э, шамалы не тығыздық ә, қараған кезде алшақ орналасқан ол кезде потенциал энергия молекула кинетикалық энергиядан бір есе үлкен деп қарастырамыз ал енді ә, газ тәрізді кезінде яғни үшінші күйіміз газ тәрізді газ деп айтамыз ол кезде жалпа біздің кинетикалық энергиямыз не болады екен потенциал энергиядан екі есе үлкен деп қарастырамыз себебі бұл кезде молекулалар барлық көлемді қамтиды яғни ә, ретсіз емін еркін қозғалады деп қарастырамыз ары қарай кеттік енді бізде мына жерден байқағанымыздай бүгінгі сабағымызға арқау болатын кішігірім сурет байқап тұрмыз әрине бірінші суретте біз ә, осы бір бір қалыпты ешқандай несіз температураның несі аз болғандықтан яғни ермей тұр иә балқымай тұр ал енді екінші жағдайда уже күн шыққаннан кейін уже не істей бастады уже жайлап не шапкасы өз орнына түсті жайлап қимылдай бастады неге температурамыз артып жатыр деген сөз ал үшінші жағдай уже температура жоғары артты яғни уже не болды ә, көктем келді қар еріді суға айналды деген сөз яғни бүгінгі сабағымызға арқау болатын негізгі сөз ә, яғни иә, негізгі суретіміз яғни бұл осы болатын тұғын енді бүгінгі тақырастыратын тақырыбымыз бұл 10 параграф қатты денелердің балқуы және қатаюы сонымен қатар балқу температурасымен бірге меншіктік балқу жылуын қарастыратын боламыз окей негізгі бүгінгі сабағымызға арқау болатын тірек сөздер балқу қатаю және балқу температурасын тоқталатын боламыз бұл жерде балқу дегеніміз не иә балқу дегеніміз әрине қатты дененің сұйық денеге өту процесі қатаю деген сөз сұйықтан қатты өту процесін айтамыз и болды иә ары қарай кеттік енді бүгінгі сабақта сендер жалпы заттың қатты күйден сұйық күйге және керісінше сұйық күйден қатты күйге өту процестерін зерттеп білетін боласыңдар ә, мына бір кішігірім нені білеміз иә барлығымыз иә кез келген зат молекулалардан тұрады және ол физикалық қасиеттерін молекулалардың қалай орналасқанына және бір бірімен өзара әсерлесуіне байланысты күнделікті өмірде сендер заттың үш агреттік күйін қатты сұйық газды тәрізді түрлерін білесіңдер иә мысалы қаттыға мысалы темірді алсақ болады сұйыққа темірдің балқыған кезі ә, газға сол кезде буланған кез деген секілді қарастырып кетсек болады ары қарай кеттік енді мына жерде байқайтын болсақ бізде жалпы 0 градуста иә яғни не істеді мұзымыз бір килограмм массамыз ә, градуста су не істейді екен қатады және 0 градустан жоғары болса уже балқиды суға айналады деп қарастырамыз ол кезде берілген жылу мөлшеріміз қанша болса оның ішкі энергиясы соған тура пропорционал дәл сол процессті көрсетеді бізге ал енді балқу дегеніміз не жалпы балқу деп жатқанымыз заттың қатты күйден сұйық күйге айналу процесін айтамыз мысалы мұздың еруін айтсақ болады иә түсіндіре алдық қой мына суретті көріп тұрғанымыздай міне қараймыз яғни дене энергия алған кезде бірден уже не істеді қимылдай бастады молекулаларымыз солай ма ары қарай сұйықтың ішкі энергиясы қатты дененің ішкі энергиясына артты яғни ішкі энергиямыз артты деген сөз ол уже балқып жатыр деген процесске келеді иә ал енді бізде қыздыру кезінде дененің температурасын көтеріледі бұл міндетті түрде жазып алуымыз керек негізгі қағидаларымыз ал бөлшектердің тербеліс жылдамдығы артады және дененің ішкі энергиясы артады иә, жылу берген кезде дене температурасы балқу температурасына көтерілген кезде кристалдық тор бұзыла бастайды деген сөз яғни ол ери бастайды қыздырғыштың энергиясы кристалдық торды бұзуға жұмсалынады яғни қатты денеміз балқиды деген сөз бұған меншіктік балқу жылуын біз тоқталып кетеміз яғни меншікті балқу жылуы деп аталады яғни кристалл балқығанда жұтылатын энергия яғни жылу бұл меншіктік балқу жылуы деп аталады меншікті балқу жылу бізде жалпы қарайтын болсақ формуласы міне негізгі формуламыз жылу мөлшерінің бұл жерде лямда деп отқанымыз не екен міне меншіктік балқу жылуы деп аталады яғни сондай атау берілеміз бұның өлшем бірлігі джоуль бөлінген килограмм иә <clears throat> массамыз бізде мысал айталық бір килограмм мұз еріген кезде ол қандай жылу мөлшерін алған кезде ериді деп қарастырайық яғни мынау мешіттік балқу жылуымыз бұл тұрақты әрбір қатты дененің яғни оның өзінің тұрақтысы бар еріту үшін арналған мысалы қарапайым мысалмен айтатын болсақ біз кішкентай кезімізде асық ойнағанбыз асық ойнаған кезде сақа деген болатын еді яғни сағаның ішіне біз не істейтін едік қорғасын құямыз енді қарайық неге темір құйматыс сол келсе? себеп темірге біз керекті жылу мөлшерін бере алмаймыз біз неге қорғасынға бере аламыз сол себепті қорғасынды еріту нәтижесінде сол ә, құятын едік бұл да бір ә, күнделікті өмірден бір мысал ал енді осыған байланысты бір есеп шығарып көрейік мысалы мысалы массамыз берілген міне және міне мұздың массасы 4 килограмм мұз еріген кезде қанша жылу мөлшерін жұтылады иә айта кетейік егер мұзымыз еритін болса бұл кезде жылуды жұтады окей ә, ол кезде жыл, мұздың негізгі жаңағы меншіктік балқу жылуы берілген табу керек бізге жылу мөлшерін тең лямда көбейтеміз массаға орындарына қоямыз и все шығады деген сөз окей ары қарай кеттік енді кейбір заттардың балқу температуралары мысалы алюминий иә балқу температурасы 600 градус цельсиймен ал заттың меншіктік балқу жылуы 321 килоджоуль бөлінген килограмм деп аламыз жездің температурасы 900 градус цельсий ал оның меншіктік балқу жылуы 330 килоджоуль бөлінген килограмм деп алады екенбіз әрбір заттардың температурасына байланысты оның заттардың меншіктік балқу жылуын анықтауға болады яғни меншіктік балқу жылуы айтқанымыз лямбда ғой міне біздің бұл тұрақты болады өзгермейді әрбір металдікі әрбір заттыке осылай тұрақты болып қарастырылады ары қарай кеттік енді кристалдану яғни заттың сұйық күйден қатты күйге айналу процесі мысалы айталық су қатады неше градуста нөл градуста қатады мұз болады ары қарай кете береді уже яғни не істеді ол сұйық күйден қатты күйге айналды деген сөз мысалы сұйық энергиясы беріледі кристалдың ішкі энергиясы сұйықтың ішкі энергиясынан аз болғандықтан бұл не істейді қатады деп қарастырамыз окей ол кездегі негізгі қағидаларымыз салқындаған кезде сұйықтың температурасы кемейді. бөлшектердің қозғалыс жылдамдығы азаяды уже тоқтай бастады мына жерде мүлде сұйықтың ішкі энергиясы азаяды кемейді. дене балқу температурасына дейін салқындаған кезде кристалдық тор қайтадан қалпына келе бастайды окей яғни кристалл тор деген сөз осындай бір бір бірімен тығыз байланыста орналасады деген сөз окей ары қарай кеттік енді біз жалпы осы график бойынша қарастырып кетейік ә, дене мұз температурасының қыздыру уақытына тәуелді графигін сызып көрсетеміз бірінші мұздың бастапқы температурасы 40 минус 40 градуста болды иә міне яғни минус 40 градуста бастапқыда болды оған біз не істедік міне а в а және в мұзды қыздырдық кюмен аха қыздырамыз одан кейін барып ол кезде не істейді ә, жалпы нөл дәрежесіне жетті міне қараңдар минус қырықтан ге дейін келді ма минус 0-ге дейін келді я? Иә. мұзды еріп жатқан кезде оның температурасы өзгермейді яғни мұз еріп жатқан кезде оның температурасы өзгермейді дейді мына жерде еріп жатыр ғой Э, одан кейін бар қарайық в және с в мен с аралығы мұздың балқу процесіне балқу момент келді ары қарай э, келесі бізде с мен д судың қыздыру суды қыздыру с мен д аралығы суды қыздырамыз тағы иә ә, ары қарай уже керісінше уже бізде кетті д мен е судың салқындауы яғни қарайтын болсақ бізде суда не үшін балқыту үшін бұған жылу мөлшерін бердік мына жерде не, не пайда болды лямда м деп аламыз ал мына жер мс дельта т мынау жылу мөлшерін бердік бұл балқу температурасынан келді деген сөз жылу мөлшеріне келді окей тағы жылу мөлшерін береміз кете береді ал керісінше болса бұл салқындау процесі болып есептелінеді ары қарай кеттік ә, <coughs> бізде мысалы е мен кетті ары қарай иә мысалы е мен ф судың қатаю процесі ә, пен келесі неміз нүктеміз әрине к мұздың салқындауы яғни қарайық судың қатаю процесі мына жер қатты қайтадан керісінше болғандықтан мына жерде мұз не істеді мұздың салқындау процесіне көше бастады яғни ә, мынау шекті нүкте тоқталды деген сөз бұл жерге дейін жылу мөлшерін бердік балқыды жылу мөлшерін бердік одан кейін барып ары қарай ештеңе бермеген кезде ол не істейді суиды қайтадан бастап күйіне келеді деген сөз ары қарай кеттік енді қарайтын болсақ бізде кішігірім міне мұз деп алайық иә мұздың жалпы орналасу молекулалардың орналасуын көріп тұрмыз мына жерде иә молекулалардың орналасуы мынау енді енді қарайық мына жерде не бердік от бердік та от жанып жатыр от мұзды не істеп жатыр уже ерітіп жатыр иә міне қарайық мұз ерітті жаңа процесіміз ә, балқы дейді уже қараңдар балқу процесіне келген кезде уже ә, мұзымыз балқып жатқанын көріп отырмыз иә одан кейін барып қарайтын болсақ жалпы мұздың балқып жатқанын оның температурасы өзгермейді дедік уже балқып полный мынау мұзымыз суға айналып кетті окей не балқу температурасына мөлшеріне келген кезде ары қарай бізде жалпы келесі с иә с мен д аралығымыз судың қыздыру процесі от жанып тұр ғой қыздыру процесі жатады яғни балқу кезінде кристалдық дененің алатын энергиясы кристалдық торды бұзуға жұмсалынады яғни мына бір молекулалардың ретсіз қозғалысын көреміз уже иә келесі бізде мысалы аморфт денелердің тұрақты балқу температурасы болмайды яғни қыздырғанда олар біртіндеп жұмсарып температурасы үздіксіз артады ал салқындатқанда біртіндеп қатаяды мысалы мына жерде мысал ретінде айтатын болсақ мына бір шамды алайық май шамын алатын болсақ мына от жанған кезде жайлап ериді да мынау окей мына жерде көбейе бастайды ал отты өшіретін болсақ бірден қатып қалады бұл аморф денелерге мысал келтіре аламыз осылай ал енді келесі сұйықтың бастапқы температурасын бердік міне суретте көріп тұрғанымыздай иә салқындау процесі одан кейін барып кетті келесі температурамыз бұл не болды бізде балқу қатаю тең болды теңесті яғни ә, қатаю жылу бөлінді тағы салқындау процесі кетті ә, ол кезде қарайтын болсақ бізде негізгі міне салқындау кезінде сұйықтың температурасы кемейді, бөлшектердің қозғалыс жылдамдығы азаяды сұйықтың ішкі энергиясы кемейді, және дене балқу температурасына дейін салқындаған кезде кристалл тор қайтадан қалпына келе бастайды кристалдану кезінде бөлінетін жылу мөлшері балқу кезіндегі берілетін жылу мөлшеріне тең болады деп қарастырады екенбіз енді заттың қатаюы яғни кристалланатын иә температурасы қатаю немесе кристаллану температурасы деп те осылай өзгертуге болады деген сөз енді осыған байланысты біз есеп шығару мысалдарын көрсетеміз әдеттегідей массамыз берілген температурамыз берілген және тар температурамыз берілген мұз осындай салынады ол қандай температура тұрақталады яғни ол кезде не істейміз біз қараймыз барлығын массаның судың массасы судың температурасы мұздың массасы мұздың температурасы судың жылу сыйымдылығы және мұздың балқу процесін алдық ә, әдеттегідей жылу мөлшерін бірінші жылу мөлшерінің формасын жазып аламыз одан кейін барып бізде балқудыкі жазамыз сол себепті екі жылу мөлшерін бізде не істейміз қосып аламыз міне одан кейін барып ә, жылу мөлшері екіміз неге тең әрине міне жылу мөлшері екіміз мынаған тең болды иә теңестіріп алдық ары қарай мына формамыз тұр әдетте өзінің орнында и бұл жерде бізде судікі э, масса мұздікі масса температурамыз нөлге тең болды нәтижесінде осы жерден біз нені табамыз ә, жалпы орнаған температураны тапқан кезде мына бір форманы түрлендіріп алсақ болады все яғни э, бұл формула қайдан келді бізде естеріңде болса өткен сабақта т тең т бір м бір қосылған т екі м екі бөлінген м бір қосылған м екі деген едік а бұл жерге біз не істедік дәл осы формула тек қана минус жағдайын қарастырдық өйткені екінші балқу процесі болды деген сөз окей ары қарай енді пысықтау бар болған төрт есепті шығарамыз біз жауабын әдейі беріп қойдық бұл жауапты дәлелдеп шығаруымыз керек окей оқушылар әрине бүгінгі сабақ ұнаған болса әрине біздің каналымызға тіркелуді сонымен қатар патша лайктарын басуды ұмытпаңдар құрметті оқушылар келесі сабақта жолыққанша